Между многоэтажек и суеты Я нашел тебя луч красоты Ты была нереальна, я хотел Каждый день рисовать на холсте Твои мысли, твои руки, ты согласна завтра в пять Мне позволить так от скуки всю себя нарисовать Теплоту и нежность лета я создал в цветах Жар огня, полоски света, как в твоих глазах Ты кричишь, возьми обратно отвратительный портрет Я модель, а не абстрактный желто-розовый предмет Думал, что ты догонишь, думал, со мной полетишь ввысь но забыл про одно лишь в моде не авангард, а реализм самой нежною краской была нарисована ты Развернется неистовый авангардный мой рай Ты ушла к реалисту, дура с ним из огнива Знаю я, кто губы эти завтра воплотит в эскиз Только знай, не все на свете нарисует реалист Нарисует руки, ноги и оттенок глаз Но сомнения и тревоги он не передаст Твое сердце, твое имя не перенесет на лист Потому что ты богиня, он обычный атеист Думал, догонишь, думал, со мной полетишь ввысь Но забыл про одно лишь мол, где не авангард, а реализм Растоптала масло, разорвала холсты Но самой нежной краской была нарисована ты Разве пришла к реалисту дура Растоптала масло, разорвала холсты Но самой нежною краской была нарисована ты Развернется неистовый авангардный мой рай Ты ушла к реалисту, дура, с ним и загнивай На-на-на-на-на na na na na na na. Na na